Мы едем за слепом аккуратно. Дорога чистая более На 180, на 190 далеко враги. враги есть. На 180, 190 враги аккуратно. Просто топите соточку. Да, топите просто. Э, на обычную заезжаю. Все, можешь стрелять. Клир, давай, стреляй. Рэбл и Фур, они уехали за слепом. Молодца, молодца, блядь! Как тебе, Жак, видно? Фух, хорошо хоть, блядь, не взрываются эти. Кричер. Что? Не пизданули опять с крыши? Что? Может опять с крыши выстрелить? Ну, ты если видишь противника, вот, который на 190, на 200, по ним попробуй. Бэкбласт? Слеп, ну ты не видишь, да? Не, до них метров 400 у меня под столами стоит. Норм, норм. Ложись на углу, Жак. Кто-нибудь в здание зайди. Джип вражеский, джип вражеский. Какой еще вражеский джип? Где ты там слепчу убить? На нас едет. Блять, на нас едут. Три, три. На нас вражеский джип едет. Там становится. Заебись. Ракеты у меня закончились. Пак на магазин. На 180 набегают реке. Да, на 180 постоянно набегают. Хватит, побежали за стенку. Здесь Просто... два, вот один и там, и там один, а где еще? Ну да. Еще ящики не находили? Здесь хорошее место просто. В предыдущем компаунде, по-моему, были. Я поставил на один. нам работают. Взрыв! Взрыв, ложитесь! Живые? вроде да. Ты нахуй. Что ты делал? Два взорвали, а третий нашли? третий нет, где третий? Вы в здании или за зданием? Мы, бобер, в здании. Ты думаешь, вас не убьет? Бобер, я ви... Блять! Стойте! Пацаны, выходим из здания, выходим из здания. Спускайся, слово, блядь. Ну, Тут рядом, блядь. Мы спускаемся, толпа. блядь, из здания нахуй, блядь, я сказал! Выходим из здания, блядь, съебываем, тут сакел рядом поставим. Взрыв! Взрыв! Ложитесь. Давайте назад.